знайшли гадину, чорну, як бачите, тоньше волокна, і е, вона знаходиться прямо в масці там, де закриває ніс. Виблискує прозорі, а це як углерод. Ну от що це таке? Як бачите, воно в волокнах, між волоком. Ну ми його бачимо, значить воно на поверхні. Де ж на поверхні, якщо воно внутрі? Не зовсім. Внутрі маски. Всередині. Угу. Ну все. Ну, ти ж бачиш, воно проміж волокон.